लोकसभा के चुनाव बिहार और उसमें भी लालू प्रसाद कुंबे के लिए खास है बीते विधानसभा चुनाव के बाद यहाँ की सियासी गंगा में बहुत पानी बह गया लालू के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले ने नीतीश कुमार ने घोर विरोधी भाजपा के साथ हाथ मिलाकर लालू कुल को सत्ता से बाहर कर दिया इसी बीच लालू यादव जेल ऐसे गई कि जमानत तक नहीं मिली जेल के नाम पर अस्पताल तक ही आजादी चुनिंदा दिनों के लिए मिल सकी लोकसभा चुनाव की बिसात बिछी तो दो बेटे तेजस्वी और तेज प्रकाश ही एक दूसरे से उलझ गए इन सारे उलझनों के बीच पाटलिपुत्र सीट से बेटी मीसा भारती कभी लालू जी के ही करीब रहे राम कृपाल यादव के साथ चुनावी मुकाबले में है राजनीति की इस रण की चर्चा के कई कारण हैं पाटलिपुत्र देश के उन ऐतिहासिक शहरों में शुमार है जो 2000 साल पहले शिक्षा कारोबार आदि के लिए सारी दुनिया में ख्यात थे पाटलिपुत्र का ही बिगड़ा नाम पटना है अब तो यहाँ पाटलिपुत्र नाम का एक रेलवे स्टेशन भी बतौर यादगार है वैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य यहीं से स्थापित किया था यहाँ दो लोकसभा सीटें हैं एक पटना साहिब और दूसरी पाटलिपुत्र पटना साहिब से भाजपा छोड़ कांग्रेस में गए शत्रुघ्न सिन्हा और भाजपा ने दिग्गज रविशंकर प्रसाद का मुकाबला जोरों पर है वहीं पाटलिपुत्र में मीसा के माध्यम से लालू कुल की इज्जत दाव पर है दरअसल मीसा के मोह के कारण रामकृपाल ने लालू खेमा छोड़कर भाजपा का दामन थामा था वे एक बार मीसा को हरा भी चुके हैं वैसे 2008 के परिसीमन के बाद बनी सीट पर पहला चुनाव 2009 में हुआ था तब जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार डॉक्टर रंजन यादव ने खुद लालू जी को शिकस्त की थी 2014 के चुनाव में मीसा ने यह सीट चालीस हजार से भी ज्यादा मतों से अंतर से गवाई थी जहां सबसे ज्यादा मतदाता भूमिहार और यादव है लिहाजा जाति समीकरण का जरा ऊंट इस करवट बैठेगा इसका आकलन जरा मुश्किल है जदयू और भाजपा के खट्टे मीठे संबंधों के चलते मोदी लहर जैसी कोई बात यहाँ नजर नहीं आती वहीं लालू जी की अनुपस्थिति के कारण राजद